Not all बैठ गया तो बैठ इसी बॉय स्टार्ट बैटरिक के मेरे न्यू वीडियो तो हम लोग आ चुके हैं आज वापस से एक ब्रांड न्यू वीडियो लेके तो ब्रांड न्यू वीडियो ये है कि तुम लोग देखो देखो हम लोग आज खेल रहे हैं PC C builds P build करेंगे आज हम लोग कौन सा करेंगे अभी हम लोग चलते हैं और आगे तुम लोगों को दिखाते हैं तो चलो लेट्स गो तो हमारा जो ये है पीसी ये फर्स्ट यही रखा हुआ है शॉप अभी शॉप में आए हैं और यहाँ रखा हुआ ये क्या है P C can go to O S remove virus virus इसका रिमूव करना है हमारे पास ये हमारी पूरी दुकान है ओए ओए देखो सी पी सारे रखे हैं मैं पूरी दुकान है भाई ये अभी स्टार्ट स्टार्ट की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है तो अभी हम लोग का लेवल वन है तो इसके दाल चीज़ें खुलनी है तो यहाँ रख देते हैं इसे और इस पर काम करने रुक जाते तो भाई इसे करते थे कंटिन्यू कंटिन्यू कर दिया अभी इसे रिमूव कर देते हैं हम लोग ऐसे रिमूव करने के लिए हाँ तो भाई हम लोग देख लो भाई हम लोग अभी हमने इसका और जो कैप होता है सामने का फ्रंट का वो हमने हटा दिया रिमूव कर दिया और इसके बाद अभी हम लोग को इसमें करना है रिमूव वायरस करना है उसमें कैबलिंग करनी है कैबिल अटैच करना है कैबिल हमें अटैच करने के लिए ये एक गेरा क्योंकि भाई ये बहुत लंबे काम है तो कैबलिंग जो करने होते ना उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा होता है क्योंकि भाई एक ऐसी होता है काम तो भाई ग्राफिक कार्ड का लगा देते हैं ये लग हाँ ये पूरा थोड़ा होल्ड प्रेस करना पड़ता है ना तो भाई inside USB driver USB driver हमारा इनसाइड हुआ है तो अभी हम यूएसबी ड्राइवर हमारा ये रहा यूएसबी ड्राइवर हमारी यहाँ लगती है ये लग गया हमारे पास कंटिन्यू कर देते हैं और इसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं हम इसका जो हमने पार्ट निकाला था ये यहाँ लगेगा ये रेडी टू बूट हो चुका है ये अब हम लोग इससे जाते हैं एग्जिट हो जाते हैं और से स्टार्ट हो चुका ये फाइनली तो अब इसमें हम काम करते हैं कंटिन्यू वायरस जो है हमारे को वो करना है तो हमारी यू यूएसबी करेक्ट हुई हुई है वायरस सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम वायरस क्या है इंस्टॉल हो रहा है इंस्टॉल होने के बाद ये अभी एक बार रिस्टार्ट होगा रिस्टार्ट होने के बाद इसके अंदर होगा तो भैया फ्री स्टार्ट हो रहा है स्टार्ट होने के बाद ही इसमें हो जाएगा ये आगे तो लोग स्टार्ट हो गया बाइस के अंदर फ्रंट पर अगर मैं स्टार्ट नहीं करता ना तो ये फ्रंट में नहीं आता तो इसलिए रिस्टार्ट करने की ज़रूरत होती है हमेशा तो भैया देखो ये दिखा रहा है कितना है देखो ऑल डन बायस में से हो चुका है अब इसको हम रिमूव कर देते हैं और बाकी ये उड़ा अब लीव डोर कहाँ जा रहा है बेस्ट तो हो गया हम लोग का आज के लिए इतना ही bye bye tata goodbye गया